Дикие птицы. Утка. Синица. Голубь. Лебедь. дятел снегирь ворона воробей сорока ласточка. Аист. Попугай. Пингвин. Страус. павлин. Чайка. Пеликан. Кукушка. соловей скворец сова конец